xabaringiz bor joriy yilning 24 oktyabr sanasida mamlakatimizda muhim siyosiy jarayon ya'ni prezidentlikka saylov bo'lib o'tadi ushbu saylov haqida yurtdoshlarimiz yoshlar qanchalik ma'lumotga ega ayni mavzudagi savollarimizga ular qanday javob berishdi buni loyihamiz davomida bilib olasiz bu yilgi saylovda necha nafar inson prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatilmoqda to'rt nafar judayam ko'p nomzodlar masalan bir yuz qirqta bo'lishi mumkin Beşte? Beşte, beşte. Altı kişi mi? Ateşmesem. Bilmedim. Mayla. Dört ne var? Beşte. Beşte partiyadan kurtardım. Bilmiyorum. Dörtte. Dörtte. Bak peki beşteydi. Beş ne? Beş ne yapar? Olmuş görünür. Eee sorama. plan bo'lsa bajarildi oyliklar oshdi hamma narsa bor lekin baxt yo'q nimaga ketmonim uchmaydi endi to'rt nafar to'rtta partiyadan to'rt nafar nomzod ko'rsatilib turibdi aniq endi nasib bo'lsa xudo xohlasa bu e, saylov e, juda bir e, boshqacha bo'lishi kerak nasib bo'lsa bizni mamlakatimizni ertangi kelajagini ta'minlab beradigan siyosiy jarayonlardan biri hisoblanadi besh nafar uni bilmadim shavkat miromonovich mirziyoyevga ovoz beramiz yaxshi bo'lib ketgan